wis langsung ah <laughs> waktune mepet e heeh iya iya iya iya iya edian lan heeh kaya urat eh. Abang kowe yo joget kok. Kok kono wis ora. Iya. Nek ana kendangan hasrat ya. Pengen joget. Ha <laughs> iya wong kowe weruh kendang dibecake wen joget kok. Nah, ya wis ben ra Ambien tok kon total, bareng saiki total tenan. Nggih, kok. Heeh, wis sakarmu, sakarmu. Wis sakarmu. Ya, sakarmu. Berkorban, ya. Sabda Thank Adiyutama ngambar arung Aja aku sinden kentil sak. Lho kok kowe kamu sinden kentil? Ah mbok kowe iki sesuk priksa. Tak kentir tenan pisan. Ya ketularan. Sak ketularan sapa? Kowe. <laughs> Asalnya ah, asalnya nyutut ke dalam kendir. Ya ben sing laris e. Ah saiki ora kok bisa. Ya ora tak tetep tak beteni. Waduh ya. Mengkono ta? Iya. Hmm. Anjen kowe lahir batin nek karo aku. Ha ah, yo. Piye-piye no kuwi mbayumu. Ketoke uduk. Heeh, uh, uh, terang endi kok mbayuku ki? Ha ah, iya ya wis ben dinengke wae kok. aja dinengke ya dupeni kok dinengke lah mesake heeh yo lanjut yuk ana diyo ta mangan. Waduh ana Bu Bos nyon sewu. Bisa Mas. Sapa? Ibu Bos. Sapa e? Eh? Bojoku. Oh. Ora apa-apa. Dadi aku nek karo Bu Agnes. Agene kok ora aku wani. Wani nek kowe. Bu Agnes iki waras sembodro anteng. <laughs> Heeh. Nan nan nan. Sing <laughs> Bure srawa cengelmu. <laughs> Ya rasa nesu ngono. Ah. Yo Kevin. Heeh. Stop dan luar biasa apik. Apa sih